Ай-яй-яй, 40,000 ways to die Для кого-то император этот Цезарь и Нерон Для меня полугнилой мужик да золоченый дрон Он убивает в день по тысяче детей